آه، المتحدث التالي طبعا آه، غني عن التعريف الاستاذ هيثم محمدين آه، المحامي والمناضل السياسي والعمالي اللي يعني عانى الامرين من تشمل آه، الحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه لجمعية الشعب المصري وتتطرق الى الحقوق آه، والحريات العامه والديمقراطيه وفي آه، جانب منها بتتكلم عن الحق في التنظيم وغيره من الحقوق المرتبطه بهذا الحق هحاول الخص الوثيقه لكن انا حابب اتكلم في بدايه يعني في بدايه الكلمه ان احنا نوجه تحيه آه، للحركة الطلابية المصرية اللي واقفة بكل قوة أمام جبروت هذه السلطة وتتصدى إلى عودة الدكتاتورية مرة أخرى إلى جامعاتنا المصرية وإلى هذه الجبهه جبهه طريق الثوره جماهير اللي لها تحديدا هي جماهير الطبقه العامه المصريه اللي بتناضل منذ عشرات السنين من اجل نيل العداله الاجتماعيه وواقفه بكل قوه تطالب بهذا هذه العداله وبهذا الحق امام آه، السلطه الحاليه وامام كل سلطه كانت موجوده بتقف ضد العداله الاجتماعيه هنتوجه بوثيقه حقوق المصريين إلى جماهير الحركة الطلابية المصرية آه، في الجامعات هنتوجه بهذه الوثيقة إلى جماهير الأقباط المصريين من خلال الدفاع عن حقوق الأقباط المرفوعة منذ عشرات السنوات آه، في هذا البلد هنتوجه بهذه الوثيقة إلى فقراء الفلاحين من جماهير الشعب المصري نحاول ألخص هذه الوثيقه اللي سوف تتحول آه، من خلال العمل الى عده حملات في آه، الشارع في البنود الاتيه. المصريون متساوون في الفرص والحقوق والحريات الاساسيه. الحق في حياه كريمه ومعيشه كريمه وده بيتضمن الحق في ماكل وملبس ومسكن آه، ملائم يضمن آه، حياة كريمة للمواطنين المصريين الوثيقة تتضمن جزء خاص طبعا مش هقول البنود بالتفصيل في هذه الوثيقة لكن هشرح في عجالة النقط الوارده في هذه الوثيقة واعتقد هيبقى في منها نسخ توزع على الزملاء الصحفيين البند الثاني متعلق بالحق في الصحة والحصول على الدواء مجانا الحق في رعاية المرأة والطفل ورفع مستوى معيشة العاملين في المجال الطبي آه، بشكل عام آه، البند الثالث متعلق بالتعليم والوثيقه بتتكلم عن آه، الحصول على التعليم بشكل مجاني كامل والمساواه ما بين المصريين في الحصول على فرص التعليم وتحسين اوضاع العاملين والموظفين بقطاع التعليم في مصر حتى يستطيعوا ان هم يقدموا خدمه تعليميه مميزه للطلبه. الحق في العمل وفي آه، تشغيل المتعطلين أو البطالة والحق في المساواة في الأجر والحد الأدنى للأجر الذي يدخل الحياة الكريمة آه، مش آه، مجرد أي حد أدنى للأجر فنطالب بحد أدنى يكفل الحياة والمعيشة الكريمة ونطالب بالمساواة في الأجر ما بين المرأة والرجل وما بين القطاعات المختلفة في العمل المتساوي بنطالب بضمان اجتماعي شامل لكل المصريين آه، وحقهم في الحصول على آه، آه، المعاش الحق في وده متعلق بحريه الجسد حق في الحريه وسلامه الجسد ضد كل ممارسات التعذيب اللي بتتم في اقسام الشرطه وفي السجون وفي اماكن الاحتجاز اللي بتسيطر عليها سواء كانت قوات الشرطه او قوات الجيش الحق في محاكمات عادله امام قاضي طبيعي وبنرفض آه، بشكل قاطع المحاكمات العسكرية للمدنيين وصنادل آه، من أجل خروج كل المحاكمين عسكريا وسنقف بكل قوة ضد فكرة المحاكمات العسكرية وحظرها تماما آه، في الدستور. توفير حق الدفاع لكل من يتم محاكمته أمام القاضي الطبيعي وتوفير العلنية لهذه المحاكمات. كمان الجبهة تدافع في وثيقة حقوق المصريين عن الحرية الشخصية وحظر التدخل في حياة المواطنين الخاصة أو التنصت على مراسلتهم أو حياتهم الخاصة من قبل الأجهزة الأمنية حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر وبناء دور العبادة آه، والمساواة في بناء دور العبادة ما بين المسلمين والأحباط وممارسة الشعائر بحرية كاملة الحق في الحصول على الثقافة وحرية الفكر والرأي والإبداع آه، احد الحقوق الوارده في وثيقه آه، حقوق المصريين كمان آه، بندافع عن حق المصريين في الحصول على المعلومات من مؤسسات الدوله المختلفه ومن مصالحها المختلفه وندافع بكل قوه عن حق المصريين الذي تم انتزاعه عبر النضال تم تقديم مئات من الشهداء وعشرات الالاف من المصابين ومئات الالاف من المعتقلين بالتوالي على مدار السلطات المختلفة عن حق الاجتماع وحق التظاهر وحق الاعتصام وحق الإضراب هذه الحقوق هي حقوق منتزعة من قبل الثورة المصرية سندافع عنها وسنعمل بها من أجل تحقيق مطالب الثورة ولا نتنازل عنها أبدا أيا كانت التهديدات وأيا كان القمع اللي بتمارسه أي سلطة هذه الحقوق حقوق تم انتزاعها وتقدم قصادها دم من آه، جماهير الشعب المصري ولا تنازل عنها آه، ابدا بندافع عن حق تكوين الاحزاب وتشكيل النقابات بحريه تامه دون تدخل من الدوله وسواء آه، والروابط الطلابيه ايضا وحق المشاركه السياسيه. هذه تلخيص بسيط لوثيقه حقوق المصريين، هذه الوثيقه سنعمل على تفصيلها في شكل حملات في الشارع المصري آه، حملات نوعية سواء كان بتتم داخل الجامعات أو مع الحركة العمالية أو في الأحياء الشعبية لتحقيق هذه المطالب سنضغط أيضا من أجل أن يكون هناك دستور يتضمن الحد الأدنى من هذه الحقوق آه، اللي من وجهة نظرنا يعبر عن أهداف ومطالب ثورة 25 يناير التي لن لم ولن نتراجع عن تحقيق أهدافها أيا كانت الضغوط وأيا كان القمع اللي بتمارسه السلطة وشكرا